Приглашаем на сцену обладательницу Гран-при конкурса «Новые горизонты 2014», обладательницу сертификата от фирмы «Балзелт», обладательницу сертификата на запись интервью на Латвийском радио 4 Эллу Мейроне. Она для вас исполнит романс «Колокольчики». Встречайте, Элла Мейроне! Thank you. Колокольчики свинят, барабанчики гремят. Ой, люди-то люди, ой, люшинки, люли. 走りくよ me till